Eh, bueno, eh, hemen gaude, greba deialdia dugulako, sektore honetan, eh, arabako egoitzaetan, ez daukago arabako hitzarmen bat eta hori rebindikatzen ari gara, gure baldintzak oso, oso latxak dira. Mila zazpireun eta laro mabi ordu lan egiten dugu urtean eta kobratzen ditugu bederatxireun eta, bedor, eta laro mazazpi euro bruto hilabetean. E, hau oso larria da eta e, arabako itxarmen bat e, behar dugu, orduan e, horretarako gaudemen eta egongo gara hori lortu arte.